caso estás cansado de ser un morón? ¿Cansado de ser bruto? ¿Un imbécil que no sabe nada? ¿Cansado de no creerte mejor que los demás? Pues aquí les tengo la solución. Hola mi bello público, soy Gringo Smith y he venido a hablarles de la mejor universidad del planeta. La Universidad Lano, ubicada en la ciudad Pueblo del país continente. Es muy difícil entrar a Lano, pero una vez entres, ya no querrás salir. En Lano ofrecemos los mejores cursos, desde fabricación de chocolate hasta aromaterapia natural. Un mito circulando las redes sociales es que Lano solo tiene salidas. Pero estoy aquí para afirmarles que Lano no solamente es salida, también es entrada. Escucharon bien, Lano también es entrada. Este mito se origina por la dificultad en abrir las puertas para entrar. Por falta de fondos no hemos podido reparar las puertas pero sencillo. Con un poquito de líquido, la puerta funciona normalmente. So, si tienes dificultad entrando al lano, escúpelo y estarás adentro en un parpadeo. Otro efecto a causa de la falta de fondo es que no tenemos aires acondicionados en nuestras facilidades. Pero el lano siempre está calientito. ¿Y la cafetería? En nuestras cafeterías tenemos toda variedad de chocolate. Chocolates that vienen en los tres estados de la materia. Solido, Líquido and Gaseoso. Never heard of that! El ano sabe pequeño en tamaño, pero una vez entres al ano, te sorprenderás de cuánto espacio hay adentro. En el ano cabe mucho gente. Actualmente estamos contratando conserjes ya que todos renunciaron a causa de COVID. Y por eso, por el momento, el ano apesta un poquito. Y la mejor parte, al final del año académico, nosotros hacemos una fiesta. ¡Party! Ven a la fiesta en Lano. Todos se vienen y espero que tú también vente en Lano. Pero debo decirles, si este año no llegamos a la cuota mínima de estudiantes, demolarán la universidad. Por favor, no permitas esto. No permitas que me destrocen Lano. Inscríbete. Hola, ¿cómo están? Espero mucho que les haya gustado este video. Sé que este video está un poco diferente a los otros videos que he hecho, pero tenía muchas ganas de hacer un video así. Si les gustó el video, por favor apoyen el canal dejándole un like, suscríbanse y activen la campanita. Ya tengo los videos planeados para el resto de octubre y no tengo un episodio de 3 más hasta noviembre. So, mm, los videos que tengo planeados para octubre, ninguno es de, pues, de un episodio de tres más. Pero pendiente que tengo un proyecto muy especial para Halloween o Noche de Bruja, como le quieran llamar. Chao mi gente, bye.